Kwa mara nyingine tena kupitia Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako, tuko karibu na wewe kukupa elimu ya afya kwa ujumla. Hivi huwa unajisikiaje unapomwona mtu anatema mate? Pengine umekuwa ukimchukulia kama mtu asiyejali usafi, pengine umekuwa ukimchukulia kama mtu asiyependa mazingira, lakini kwa nini mtu anatema mate? Mate haya ambayo kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukihimizana kuto kuyatema ovyo kama njia mojawapo ya kuto kusambaza magonjwa, je, yanapatikanaje? yana ana kazi gani katika mwili wetu, hasa katika kinywa cha binadamu. Anatoria Gabriel, niko na Dkt. Ayubu Msalilwa kukupa elimu na ufafanuzi na kujibu maswali yote ambayo umekuwa ukijiuliza kuhusiana na mate. Dkt. Ayubu Msalilwa, karibu tena kwa mara nyingine kupitia Daktari Kiganjani. Asante. Mate kila siku tunazalisha mate mengi, tunatoa mate mengi, tunameza mate mengi bila kujua, na mate haya ambayo tunayameza yanakuwa yana kazi mbalimbali. Tuseme mate ni kimiminika ambacho wengi wetu tunakichukulia tu poa, lakini ni, ni mojawapo ya kimiminika ambacho kina umuhimu na kina manufaa makubwa sana katika ulimwengu wa kisayansi, kwa sababu mate sawa yanazalishwa na matezi ya mate ambayo yako pembeni au chini ya mashavu ya mtu, lakini yamekuwa yakihusianishwa na kazi nyingi sana. Mtu anazalisha kiwango kikubwa sana cha mate kila siku, ambayo huwa yanafanya kazi ya kusafisha kinywa na kutoa mabaki ya vitu ambavyo vimebaki mdomoni na kuyapeleka kwenye njia ya koo la chakula. Lakini pia mate haya yanafanya kinywa chako kisiwe kikavu, kwa sababu kinywa kikiwa kikavu muda wowote ule ni rahisi kuweza kuumia. Kwa hiyo mate yenyewe kwa ndani yake yana maji, yana chumvi chumvi, lakini pia yana ule ile miukasi au utelezi telezi ambao wote unakuwa na kazi kubwa ya kufanya hivyo. Lakini pia mate haya haya tutakwenda kuongea kuchangia hapa mbele ni, ni kitu ambacho kikitumika kina kazi kubwa ambazo wanasayansi wamezifanyia utafiti tano, ambazo hizo watu wengi sana walikuwa wazifahamu. Wakati unazungumzia haya, nini kinaweza kikafanya mtu akakaukiwa mate? Mwingine anasema sina mate kabisa, na watu wengi wamekuwa wakinywa maji kama njia ya kusaidia kuongeza wingi wa mate kinywani. Hili limekaaje kitaalamu? upo sahihi kwa sababu kama nilivyokwisha kusema mate yanazalishwa kwenye matezi, lakini mate yana maji, kiwango cha maji, yana viwango vya chumvi chumvi, lakini pia yana hiyo so, Ukiangalia vitu vyote hivi ni utelezi, na asilimia 60 mpaka sabini hapo hivyo vitu vyote ni maji. Kwa kama mtu hanywi maji ya kutosha, tutarudi kule kule, hatoweza kuzalisha kiwango kikubwa sana cha mate ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo ili swali linajibika kirahisi tu kwamba ni kwa sababu hawanywi maji ya kutosha au hawana tabia ya kunywa maji ya kutosha. Tuangalie kwa haraka haraka kazi kazi za mate ambazo nitakuwa nazitaja tu bila kuzielezea sana. Kazi ya kwanza ni kuweza kuchanganya chakula au kulainisha chakula kama ambavyo nilivyokwisha kusema, lakini pia ni kitu ambacho inafanya mwili wako uweze kuchukua ladha ya vitu vingine, kwa sababu vitu vinaingia kwenye mwili mdomo, mdomo unakwenda kuvidissolve, unaviingiza ndani ya yale mate. Yale mate yanasaidia kuweza kupeleka ile ladha ambayo inakuwepo kwenye ulimi na ulimi uweze kusoma kwamba hichi kitu kuna ladha gani, ladha za ulimi zote. Kuna mate machungu, mate matamu, mate ya kawaida. Nini kinachofanyika yani kisayansi kwenye kinywa au mwili wa binadamu mpaka nafika tu nasema eh, mate yangu machungu, nitakuwa na homa wakati mwingine. Kwa nini mate yanatumika kama kuelezea ugonjwa au hali ya ugonjwa fulani, au mate yanatumika kuelezea ladha ya kitu ambacho kinakuwa kimeingia kinywani? Asante, naona umeniwahi kabisa, kwa sababu mojawapo ya kazi kubwa za mate ambazo sasa hivi kuna utafiti kubwa zinaendelea duniani ya kuweza kuzitoa vile vipimo hivyo tunavipima kwa kutumia damu, vipimo kwa mate, kwa sababu mate yanaweza yaka akaelezea hali zote hizo. Anaweza akaelezea hali kama mtu ana ugonjwa, anaweza akamletea mtu dalili au daktari kumwambia dalili za haraka ya mtu mwenye ugonjwa fulani, kwa mfano magonjwa ya moyo au hata tak Mate haya yana vitu vinaitwa bicarbonates. Bicarbonates ni hizi ni kama bicarbonate ile ambayo tunatumia kupikia. Hizi kazi yake kubwa ni kuweza kuweka pH ikawa sawa. pH ni ule hali ya asidi na hali ya ubezi kwenye mwili. E, sasa mwili ukiwa sawa, kila kitu kinakuwa katika hali ya kawaida. Sasa mate inapotokea mtu anaumwa kitu fulani, inawezekana pH yake ikashuka ukawa ikapanda, na mate yanachukua hiyo dalili haraka sana. Ndio maana unasema mtu nipata mate machungu au mate ya namna hii. Kwa hivyo hiyo inategemeana na ule ukemikali uliopo ndani ya yale mate mda huo una nini. Kama mtu ana ugonjwa fulani, huo ukemikali utamisi kitu fulani. Kwa hivyo kama ulivyokusha kusema, sababu nyingine ni kama mate yanatumika kama indicator au kionyeshi cha baadhi ya hali za magonjwa na hali fulani za nyuma. Miaka elfu mbili ya nyuma iliyopita, wanasayansi walikuwa wanatumia mate kuweza kujua hali na magonjwa mbalimbali ambayo yalikuwa yanapatikana kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kazi kazi nyingine, ukiacha hiyo kazi ya kusafisha, nyingine ni kazi pia ya kumeng'enya. Mate yana enzymes, yana vimeng'enya ambavyo hivi vinameng'enya sana sana vyakula ambavyo vini, vinawanga. Kwa hiyo vyakula vya wanga ukivila vinaanza kumeng'enywa kuanzia papa kwenye mdomo mpaka vinapokwenda kufika tumboni vinakuwa tayari vimeshabadilishwa kuwa kule wanga kuwa kitaalamu ki, kinaitwa inaitwa maltose. Kwa hivyo inakwenda ina kama hivyo. Pia mate yana asilimia tisini na tisa pointi tano ndani yake kuna maji, na kwa siku mtu anazalisha angalau lita moja ya mate, na kwa sababu hiyo ina kumaanisha kwamba mate yanapokuwa machache yanamfanya mtu asiweze kuhisi kwamba ana kiu kitaalamu. Kwa hivyo mate yanapokuwa mengi yanamfanya mtu ahisi kiu yake haraka. Mate yanapokuwa machache yanapoteza au yanapunguza uwezo wa mtu kuhisi kiu, kwa sababu ili kusudi mtu aweze kuhisi kiu an, ah, akili inasoma kiwango cha maji kilichopo ndani ya ndani ya damu. Sasa kama tuashumu kwamba mtu ana mate ya kutosha, inamaanisha kwamba kama ana mate ya kutosha, inamaanisha kuna uwezekano mkubwa kwamba ana maji ya kutosha. Mate yakipungua wingi wake, inamaanisha kwamba mtu amekuwa amepunguza nini pia kiwango cha maji. Yes, kwa hizo ni kazi mojawapo za, za mate ambazo, ambazo zinafahamika zina lakini wakati huo Dokta Ayubu, kwa nini tunaambiwa tusiteme mate licha ya kwamba umetuambia ni kuzuia kwamba kama una maambukizi ya ugonjwa fulani basi usiweze kumwambukiza mwingine? Pengine kuna sababu nyingine za kiafya ambazo zinatuongoza kitaalamu kwamba tusiteme mate hovyo. Ha, asante. Kama nilivyokwisha kusema kwamba mate yanafanya kazi ya kusafisha mabaki ya vitu vilivyopo ndani ya ndani ya kinywa. Ndani ya kinywa tumeshasema kuna, kuna bakteria uh, zaidi ya bilioni sita ambao wamefanyia uchunguzi wakaonekana wapo. Ni mara ishirini ya bakteria ambayo wapo kwenye shimo la choo au mashimo ya kuhifadhiwa vyoo au vyooni na kadhalika. Kwa hivyo sasa, kama mate haya yanaweza yakafanya hiyo kazi ya kusafisha, unapokuwa unatema mate, maanake yale mate yanapita kwenye mataya, yanapita kwenye mdomo na kuchukua vile vitu vilivyomo ndani ya mdomo. Wanaweza wakawa ni bakteria, wanaweza wakawa ni mabaki ya chakula na kadhalika. Vitu vyote hivi vinaweza vikawa ni vibaya kwa mtu mwingine, na vinaweza vikawa vimebeba kama wadudu uliokuja kusema kama labda wadudu labda wa korona au wadudu wa TB na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kwa maana hiyo, kama utakuwa unatema mate ovyo, inamaanisha kwamba utakuwa unasambaza vile vijimelea pale, na nafikiri miaka ya nyuma kwa nchi za Asia, nafikiri mwaka mia tisa hamsini walitengeneza sheria kabisa ya watu kuwazuia wasi wasi wanatema mate ovyo, lakini kwa nchi kama Marekani hizi sheria zilianza miaka ya elfu moja mia nane huko na kuwazuia na, na ukisoma na, walikuwa watu mpaka wanapigwa faini mpaka ya dola hamsini ni yaani kama kama laki moja na elfu ishiri na mbili au elfu ishiri na tatu kutokana na exchange ya siku hiyo kwa siku kwa sababu tu ya kutema kutema mate, kwa sababu wewe ulikuwa ukitema mate unaweza kuambukiza magonjwa wengine. Ndio maana tunasema kwamba sio sio vizuri kuweza mtu kutema hayo mate. Sawa, ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, chaneli yetu hii ya YouTube, lakini pia tunapatikana Instagram kwa jina moja la Daktari Kiganjani na Facebook tunafahamika kama daktari underscore kiganjani. Usiache kusubscribe kwa sababu tuna updates nyingi, elimu kwa ajili ya afya yako na ya mwingine, ili wote kwa pamoja tuwe na afya njema kupitia kupitia chaneli ya Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.